can fight it, baby, you my daddy, baby, yeah The way you move it, keep going, baby, I'm just love Hit it soft on this, stand off my floor Hey, yaar, tera chenga lagke kar da vigla तेरे बिना लगदा नहीं मेरा तेरे बिना दिन कटदा नहीं मेरा बन जा तू मेरी रानी मैं ताज बना दूंगा Clap clap clap baby for you Your words are happening true hey. Back back back all your luggage I'm a high on a honeymoon mood जाने जाना तेरी ही कमी है सांसों में ये कैसी नमी है जाते जाते तेरी ही याद है क्यों